हेलो गाइस मेरा नाम है शिव और आप देख रहे हैं माइंड माफिया गेमिंग भाई जैसे मैं सुबह उठा मैंने स्टीम खोला भाई मैं क्या देख रहा हूँ इनकी सेल आ रखी है भाई वो भी ऐसी वैसी सेल नहीं है छोटी मोटी सेल नहीं भाई इतनी बड़ी सेल भाई कसम से इतने बड़े बड़े टाइटल ट्रिपल ए टाइटल पे इतना गंदा डिस्काउंट इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रखा है ना भाई मतलब ट्रिपल ए टाइटल तो है ना ना कोडियो के भाव में बांट रखे हैं भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक चल रहा है भाई मतलब इस टाइम तो स्टीम और यूबी यूबी सॉफ्ट लॉन्चर को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया भाई कसम से एक नंबर सेल आ रखे अगर आपने अभी गेम बाई नहीं की ना तो पाद में आप भट्ठा पकड़ के मत बैठना कि भाई पहले ले लेते तो सही होता तो भाई ये बेस्ट टाइम है आप ले लो क्योंकि इसके बाद पता नहीं सेल ये वाली आए और ये डील मिले या ना मिले क्योंकि भाई बहुत सस्ते में ट्रिपल ए टाइटल आ रखे हैं भाई और बड़े बड़े टाइटल छोटे मोटे टाइटल नहीं बड़े बड़े title game of the year edition इतने सस्ते में मिल रहे हैं आपको तो भाई ज़्यादा वक्त चौधरी करते नहीं है क्योंकि आप सेल ही देखने आए हो तो आपको वही दिखाता है तो चलते हैं हमारे स्टीम पे तो मैंने अपना ये स्टीम खोल लिया है तो आप देख रहे हो भाई इनका ऑटम और हाँ आप सोच रहे हो ना कि आज आज की सेल है भाई आज आज की सेल नहीं है दिसंबर एक तक सेल चल रही है तो आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो दिसंबर एक तक ले सकते हो पैसे इकट्ठे करके तो भाई मतलब आप कुछ गेम चेकआउट कराता हूँ देख रहे हो भाई अमंगस भाई मतलब ट्रेंडिंग गेम है हर यूट्यूबर खेल रहा है इसे और हर बंदा खेलना चाहता है अपने पीसी में पीसी में तो मतलब काफ़ी तिगड़म विगड़म करके फ्री में चल जाती है और बहुत लोचा होता है बहुत चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती है पर आपको यहाँ पे भाई डेढ़ सौ में मिल रही है भाई मतलब क्या ही लोगे इतने में तो आप मोमोज खा जाते हो दिन के तो भाई आप मैं तो कह रहा हूँ ले लो भाई बहुत मस्त गेम है और विचर थ्री भाई विचर थ्री आपको सिर्फ ढाई सौ में मिल रही है मतलब ढाई सौ के अप्रोक्स मिल रही है मैं कह रहा हूँ ये ढाई सौ वाला भी मत लेना आप game of the year edition में लेना वो तीन सौ का मिल रहा है दो टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन में वो बेस्ट है भाई game of the year edition आपको तीन सौ में मिल रहा है वो भी विजर थ्री वाइल्ड हंट का भाई इतनी तगड़ी गेम है ना भाई इसकी स्टोरी लाइन इतनी गजब है ना खेल का मज़ा आ जाएगा भाई कोरियो को भाई मतलब इसके ना के बराबर प्राइज है इसके इस टाइम पे और भाई और भी बड़ी टाइटल है देखा डेटोराइट बिकम ह्यूमन है ये है डेजी है पबजी है भाई पबजी पीसी भाई इसके तो भाई इसका तो अलग ही क्रेज है अलग ही वाइब है इस गेम का तो मतलब पागल है इस गेम के पीछे सोच है मोबाइल की हो या पीसी की हर बंदा खेलना चाहता है पबजी तो और जल्दी आने वाली है देखते हैं कब तक आएगी अपने वापस फ़ोन में तो कब खेलने को मिलेगी और हम देखते हैं आगे काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी भी हैं इनकी तो काफ़ी अच्छी डिस्काउंट पे मिल जाएंगी आपको जैसे सैडो फ्रेंचाइजी है ये है और मॉर्टल कॉम्बैट की अलग फ्रेंचाइजी है भाई जस्ट कोज भाई इसकी तो मैंने एक गेम परचेज कर लिया भाई सोच रहे हो जस्ट कोज थ्री आपको सिर्फ साठ रुपये में मिल रही है भाई साठ रुपये में और इसका एक्सपेंसिव पैक लगभग सौ रुपये के अप्रोक्स मिल जाता है टैक्सीज वगैरह लगा के ये एग्जैक्ट प्राइस मत समझना पाँच दस रुपये टैक्सी लग जाते हैं आप जब आप परचेज करने जाते हो तो लगभग सौ रुपये के अप्रोक्स पड़ जाएगी फिर भी भाई बहुत इतना बढ़िया गेम है और इतने तगड़े ग्राफिक है और आपको सिर्फ साठ रुपये मिल रही है भाई और क्या लोगे तुम मैंने तो फिलहाल जस्ट कॉज थ्री ले लिया है क्योंकि मेरे को मैंने खेलनी थी ये गेम मेरे को अच्छी लगती थी मैंने काफ़ी गेम प्ले देखे हैं इसके और जैसे हिटमैन की अलग फ्रेंचाइज भाई सोच रहे हो हिटमैन एप्सोल्यूशन एक सौ तेरह रुपये में भाई और हिटमैन और काफ़ी बंदे पूछ रहे होंगे भाई जी टी एफ फाइव कितने में आ रखी है यहाँ पे तो भाई दिखा देते हैं ज़्यादा देरी नहीं करते जी टी एफ फाइव कितने में आ रखी है तो भाई जी टी एफ फाइव हम सर्च कर लेते हैं भाई सोच रहे हो जी टी एफ फाइव सिर्फ हज़ार रुपये में भाई जी टी एफ फाइव मिल रहा है आपको मतलब भाई मतलब काफ़ी बंदों ने तो एपिक गेम से फ्री में क्लेम कर ली होगी पर जो उस टाइम पे नहीं क्लेम कर पाए थे भाई बेस्ट टाइम है खरीद लो भाई इतना तगड़ा डिस्काउंट आ रखा है शायद ही कभी इतना तगड़ा डिस्काउंट इस गेम पे है क्योंकि भाई ट्रेंडिंग गेम है हर कोई बंदा खेलना चाहता है भाई जी टी फाइव और काफ़ी मज़े आते हैं काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं और हाँ जी टी फाइव से याद आया जल्दी हमारा गेम प्ले सीरीज और चालू होने वाली और जी टी फाइव की तो अलग से हम लिस्ट बनाएंगे हाउ टू इंस्टॉल मोड पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल देंगे बेसिक टू एडवांस लेवल तक तो आपको प्रो बना देंगे उस मोड इंस्टॉल करने में भी तो जल्दी से चैक चैनल सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और हाँ कमेंट कर देना कि आगे और क्या क्या करना चाहिए और क्या इंप्रूवमेंट लानी चाहिए मेरे को वीडियो में तो और हम देख लेते हैं जैसे Shadow of the Tomb Raider भाई Shadow of the Tomb Raider भाई गजब गेम है वो Shadow of the Tomb Raider काफ़ी पीसीस तो चला भी नहीं पाते उसे चेक कर लेते हैं वो कितने में आ रखी है तो हम सर्च कर लेते हैं Shadow of the Tomb Raider भाई Shadow of the Tomb Raider definitive edition भाई देख लेते हैं कितने में भाई सोच रहे हो Shadow of the Tomb Raider भाई डेफिनेट एडिशन भाई सोच रहे हो भाई सिर्फ साढ़े सात सौ के लगभग लगभग साढ़े सात सौ में आपको Shadow of the Tomb Raider भाई क्या ही लोगे भाई साढ़े पाँच हजार की गेम है ये सिर्फ साढ़े सात सौ में दे रहे हैं मतलब और क्या लोगे भाई आप लोग साढ़े पाँच हजार की गेम साढ़े सात सौ में दे रहे हैं मतलब इतना गंदा है मतलब कोहली को भाई मैंने ना ट्रिपल ए टाइटल बांट रखा है और इतने तगड़े ग्राफिक है ना इस गेम के भाई कसम से खेल के मजे आ जाएंगे आपको इतने तगड़े ग्राफिक है और कई पीसी तो इसे चला भी नहीं पाते तो भाई सोच रहे हो कितना तगड़ी गेम है ये तो कितने तगड़े ग्राफिक है इसके तो भाई इन्होंने भाई मतलब कैसे दे दी मेरे को पता नहीं पर भाई आ रखी है तो आप ले लो चेकआउट कर लो और मैं काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारी गेम्स है अब सारी गेम्स तो मैं दिखा नहीं सकता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल दूंगा तो बेस्ट गेम्स सेल में आ रखी है और सबसे ज़्यादा सेल है सेवेंटी परसेंट किस पे है एट्टी परसेंट सारी लिस्ट मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और या बनाए रखना भाई लोग और सपोर्ट कर दो थोड़ा बहुत नया हूँ और जानता हूँ कि पहली वीडियो ही है और पहली वीडियो में इतना मतलब ये तो काफ़ी बंदे नहीं देखे पर जितने भी देखेंगे तो अगर उनका फ़ायदा होता है तो सही है और जल्दी हम लाने वाले हैं गेम प्ले सीरीज और अपना जी टे फाइव की और ट्यूटोरियल्स तो आने ही वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार क्या क्या देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो अभी तक तो कर लेना चाहिए था चलो फिर चलते हैं गुड बाय टेक केयर